ورحمة الله تعالى وبركاته أرجو من المشاهدين الاشتراك في القناة والدعم والتعليق والذي لم يشترك يشترك رجاء 哦哦。 Mm-hmm. 오. 어. Ha ha ha ha ha!